我忘记。 Keszokenik entiki kesökö, azankon ketsän kesökö loka, sogemu anohi loti again. songe mo anong ulo ti. Again.